Você está. Agora. глазах Некрофилия отобразилась навсегда Моя фантазия застыла в твоих глазницах, как слеза Я топором тебя кромсаю Мы прекрасные чужи И гнонят жажду утоляю Кутил за поверхней воды Под кожей гной Зловонный, злой По телу гной Ступаю в гной